Aduh mama, ya coba baju coklat bikin saya terpana Kekar kuat berototan bikin hati tergoda Mau tanya, dia punya siapa Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah Sayangku sungguh gagah Bikin saya tertarik Saya tertarik Aduh mama, ya iya, coba abis wudhu nyanyi lagi ya aduh mama eh, ada cowok baju putih bikin saya terpana iya, lihat dia tersenyum dan bikin hati tergoda makanya tadi dia punya siapa siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah sayangku sungguh